好，今天我们要展示的是停车场空位查询系统。那我们可以看到哦，这是一个停车场的模拟画面。那这个停车场呢，有六个停车格，每一个停车格呢都有各自的编号。那左上角的这个七段显示器呢，显示的是目前这个停车场还有多少个空位。好，那当我们的车子呢，哦，准备进场的时候呢，我们可以先透过手机啊，利用这个已经跟 iWatt 绑定的赖账号来查询，目前这个停车场还有哪几个号码的位置有空位？好，那我们可以看一下，他告诉我们三号跟五号还有停车位。好，那这个时候呢，我们就可以把车子哈停在我们数一的位置上面。好，那我们停在三号。那这个时候呢，我们一样哈，再用这个查询系统查询现在还有哪几个位置。 哦，有停车位啊！那现在就只剩下五号有停车位了。那我们一样呢，可以利用这个 i w a t e r 呢，帮我们记录我们自己的车子目前是停在哪一个号码上面。好，输入三号，它就会帮我们记录。那这个时候我们就可以去处理我们自己的事情那当处理事情完毕之后呢，哦，我们一样再按下这个问号哈。 他就会跟我们讲说，我们的车子是停在三号的停车格上面。那这个时候呢，哦，我们就可以很简单的找到自己的车子，然后呢，哦，把车子开走。那这个时候我们再来查询一次，现在还有哪里有空位？啊，它又显示三号跟五号有停车位。那这就是我们今天展示的停车场空位查询系统。 那我们今天的展示就到这边，谢谢。